थामेगी कांग्रेस कहा जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री अब कांग्रेस का हाथ थामे जा रही है शहरत और बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी सतारे राजनीति में रुतबे मोह शान शोगत की खातिर खींचे चले आते हैं देखिए इस खास खबर में कि उर्मिला मातोंडकर किस तरह कांग्रेस में उतरी है शहरत और बुलंदियों पर भी पहुंचने के बाद भी सितारे राजनीति में रुतबे मोह शान शौकत की खातिर खींचे चले आते ही है बॉलीवुड सितारे तथा क्रिकेट सितारों का राजनीति में मोह लगातार बढ़ता ही जा रहा है अभिनेत्री रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर थामेगी कांग्रेस का हाथ और उत्तर मुंबई से लड़ सकती है चुनाव रजत पर्दे पर अपने नृत्य